other people. So uh, yes, um, it would be first retreat on that land. Uh, so we very feel honored, uh, especially yes, Dangual is our good friend and yes, um, we're happy to inspire her with the Tantra and we're happy that she bring this energy here to Lithuania. Uh, and yes, uh, we're very thankful for inviting us and uh, yeah, uh, it, this land, uh, I see the future would become a beautiful uh, spiritual center, what we all need to share love, to share experience, to share, share a safe space. And this is the beginning of that land. So feel with us honored to join us at the retreats. Uh, we start in Fridays. you can uh, join us for two and a half day, and then uh, you can uh, continue with another five days to go deeper if you feel so. So that's um, we like to give you such a good feelings that you feel yes, that's something for me, and I feel good about it. Yes, that's my time. So. Um, um, I'm uh, Michał Kaligrix. Uh, I experienced Tantra since uh, 15 years uh, and since 10 years uh, I'm uh, teaching more and more deep, more and more intense. what I feel most important in Tantra is to learn how to love yourself and how to love better and do it. Uh, so uh, how to love yourself better, how to love your partner better, uh, how to let it even grow that we love humanity, we love mother nature, we love animals and so on and so on. So it expands. So um, what uh, we like to teach, what we focus mainly, uh, we teach uh, uh, being in conscious relationship uh, so make the relationship happy conscious uh, and yes having the honeymoon forever not just one month and growing through uh, using the power of the relationship, power of uh, being in the mirror for each other, uh, power of, yes, sometimes even triggering the things what needs to be healed, what needs to be grown true uh, and uh, with the power of love uh, uh amplified in the with the tantric way tantric methods uh, uh, you um, have the courage to grow through these challenges what sometimes yourself maybe you would not grow so fast so using the power of being together making the connection even if the connection is just for today or maybe forever it's using this connection not just to stay in comfort zone, but actually to grow together uh, higher and higher and leave the things behind what are holding us from that happiness. Uh, so healing ourselves. Uh, <laughs> trumpai išversiu, ką kalba, tokį shortcutą, sutrumpinimą, kad tai yra Michal Kali Griks, jo pagrindinis tikslas gyvenime yra mylė, išmokti, kaip mylėti vis geriau ir geriau. E, ir daryti tai. Ne tik tai teoriškai, bet daryti tai. Ir mes keliausim per visokiausius pratimus ir kartais e, kai kurie pratimai yra skirti, e, nežinau net kaip išversti triggerį, tai yra tiesiog pakutenti tas vietas, kurios turi būti pagydytos. Um, tai šiek tiek čia sutrumpinu daugiau ką kalbėjo bet noriu kad tęstų ir norėčiau kad mes eitume į praktiką todėl uh, continue just with some stops yeah, yeah, yeah. maybe yeah you want to say something <laughs> no, no, no. okay um, so um, um, yes uh, learning how to love better ourselves uh, it's uh, very important uh, that we love ourselves first. Uh, all the changes are coming. Uh, it's easier to work on ourselves than on someone else. But uh, in Tantra, we use the power of connection with other person because uh, with having mirror in front of us, also having the person who we love so much, that we can bite our unhealthy ego and actually uh, choose for love instead of uh, fear, then uh, we can grow much faster. So um, yes, we use uh, this uh, power of connection in Tantra. also, we use uh, healing of uh, ourselves, all aspects of ourselves. Uh, very often to love ourselves, we have to love our body. We have to also start to love our uh, sacred sexuality? Mm, tai pagrindinis e, tikslas tęsiant, ką reiškia mylėti stipriau ir geriau, tai yra visos kryptis. Tai yra e, mylėti save, mylėti aplinką, mylėti partnerį. Ir kai mes sutinkam partnerį, e, nesvarbu ar tai yra workshopė, ar tai yra gyvenimo partneris, mes matom vienas kitą veidrodžių ir mums tada lengviau aukti ir tobulėti. Pagrindinė mintis yra tokia. So uh, um, we transform uh, uh, typical sex, what is very often connected with shame, guilt, with past traumas, past memories, with very often running on desires uh, being uh, attached, uh, addicted from sex. we transform it into so-called uh, sacred uh, sexuality, the most uh, beautiful, most close, most intimate expression of more and more unconditional love to our partner, to ourselves and to it all. Yes? E, tai mes, e, e, kas, kas yra tantroje šventas seksualumas, tai kai mes atsisakome priklausomybės E, seksualiniams e, potyriams ir seksual, tiesiog seksualinių priklausomybių ir jas transformuojam į, e, iš įprasto sekso į besalginę meilę ir į šventesnį požiūrį į tai. And then we can uh, love uh, much better ourselves and uh, the partner. Ir kai mes transformuojamės, galime mylėti stipriau save ir savo partnerį, nes nesame priklausomi. So uh, we will give you a little bit uh, practical uh, advice, uh, practical um, method uh, that you, uh, you can do it. Ir mes duosim jums praktinį metodą, praktinį pasiūlymą, kaip jūs galite tai, tai daryti. We just do it shortly, but uh, as I said on our videos, uh, what uh, by the modern technology could be translated very easily now on YouTube. Uh, tai bus trumpai, kaip lyg e, galėtum išsiversti savo greitai Google Translate. Taip, šiandien mes trumpai paliesime tai. So, uh... yes you can watch them more in the detail uh, more in the nuances uh, and so uh, so uh, yes we will explain you uh, how to make love uh, transform the minutes into the hours of lovemaking ir kaip transformuoti minutes seksualiniam gyvenime į valandų valandas malonumo. And it's a, a expression of love, it's not a, a urge from the desire. Uh, urge, I don't know, maybe a urge. Desire, like uh, addiction. Kaip transformuoti tai iš priklausomybių į... Kaip transformuoti e, savo troškimus į ištempimą, į išplėtimą, galbūt taip iš, ištempimą laike ir malonume. Mhm. So, um, just shortly, that method, yes? So, um, it's uh, about uh, avoiding the uh, ejaculatory orgasm and uh, clitoral orgasm. Tai metodas yra e, nesiekiant klitorinio e, orgasmo arba e, nesiekiant e, ejakuliacijos, sėklos išleimo. You lose the energy through those orgasms and uh, you stay attached to sex. Tu per tai tiesiog uh, prarandi energiją ir tampi priklausomas nuo sekso. In tantra we go for higher uh, ecstasies, higher orgasms, what uh, are more from the heart. E, Tantroje mes einam daugiau uh, iš širdies pojūtį, uh, išvengdami tos priklausomybės. What gives you energy? and uh, would not stay, uh, uh, keep you attached addicted from sex. Kas duoda tau energijos, suteikia energijos, bet nėra uh, suteikiantis priklausomybę nuo to trumpo jausmo. So more like expression of love than uh, uh, fulfilling your sex uh, uh, desires. Can you repeat? It's a more expression of love to your partner, to yourself, than uh, running on e, the e, sexual desires. Tai yra daugiau iš širdies įėjimas ir daugiau e, meilės ekspresija negu patenkinimas savo asmeninių poreikių. Hmm? So, uh, um, this method is about uh, uh, when you feel the moment before point of no return, the moment when you will have the ejaculation or the clitoral orgasm and you lose the energy. Kai tu pasieki tą tašką, kai artėja momentas, kai tu nebeturi kelio atgal, kai nėra galimybės sugrįžti atgal, tai yra artėjant ejakulacijai arba klitoriniam orgasmui. You use this method, uh, what I call use it, don't lose it. Ir tu naudoji use it, don't lose it metodą, tai yra naudok, bet neprarask uh, energijos. And in that way, you, this too much energy, uh, what uh, was accumulating in the sexual uh, genitals, uh, and was ready to explode and get lost. Kai susikaupia per daug energijos, kuri jau turi iš čia lyg išsilieti, iš apatinių čakrų, tai uh, mes... Uh, uh mhm. -huh. you bring to the heart viską keli link širdies. So you are more loving to yourself, more loving uh, to your partner. Ir transformuoji meilę savo ir meilę partneriui. And you are far away from the point of no return. Ir esi toli nuo taško, iš kurio nebegali sugrįžti. And then you can continue with love making. Ir gali toliau tęsti mylėjimas. And because you don't lose the energy, you can go on and on for hours. Nes tu neprarandi energijos, tu gali būti energingas, tęsti tai valandų valandas and you are energized, more connected, uh, more happy. Ir esi turi, turintis daugiau energijos, gyvybinės energijos, labiau susijungęs su viskuo aplinkui ir, ir, ir galingesnis. So uh, uh, now how you do it? There are three parts of this method, what are very connected and in the same time. E, yra trys, e, trys vietos, kada tu esi, ką tu turi naudoti, kad tai vyktų. Uh, It's uh, the PC muscle, breath and visualization. Tai yra uh, raumuo, kuriuos tu naudoji, kai, uh, kai šlapinėsi ir nori sustabdyti, PC muscle. Uh, taip pat vizualizacija ir kvepavimas. So, uh, PC muscle is the muscle what you use to stop uh, peeing. Tai yra tas rumo, kurį mes naudojam, kad sustabdyti šlapinimas. So you, um, it's your homework. Next time you go to pee, you force yourself to stop pee few times. Namų darbas tau, kai kitą kartą eisi e, sisioti, tai tiesiog e, pabandyk sisiodamas sustabdyti čirkšlę, tai yra tas raumuo, kurį reikia naudoti. When you recognize uh, what muscle it is, kai tu suprasi, kuris tai yra raumuo, you start to train it by squeezing and relaxing like I'm doing with my fist now. E, tu e, pradėk jį treniruoti kasdien, e, kaip jisai dabar rodo. I'm doing it right now while I'm talking to you. You don't see that I'm doing it and uh, doesn't take my attention. I can still talk to you. Tai jis daro tai dabar ir jūs nematote, tai galima daryti bet kur ir bet kada ir niekas to nepastebi ir ne, nenutraukia tavo kito veiksmo, gali tiesiog daryti tai visada. So doesn't cost me nothing, but gives me the benefits what no any muscle training uh, can give. E, tai nieko nekainuoja, bet tai duoda uh, labai stiprus dalykus, kur nei vienas kitas raumo treniruojamas ne, nesuteikia tokio efekto. Not only on the sexual level, what I will speak here. Ne, tik, ne tik seksualiniam ligmenį. On energetical level, on uh, spiritual level, on a uh, relationship level, on health level uh, in this region, on mental level? Visose ligmenėse ir energetiniam, ir santykiam, ir sveikatos prasme, ir e, e, dvasingumo prasme tai yra labai svarbus raumuo. So you start squeezing uh, maybe 20 times, uh, three times a day, and you continue like that. After one month, you would be very happy from that information. Tris kartus per dieną po 20 e, sutraukimų, trys kartai po 20 sesijų per dieną ir jūsų gyvenimas taps laimingesnis. It will uh, empower e, all your life and every uh, tantric or spiritual experience when Įga you use it. Įgalins visą savo gyvenimą ir savo tantrinę patirtį ir taip pat dvasinę patirtį. So with the PC muscle, tie, when you tight it, you uh, shut the energy up kai e, jį įtrauki būtent to metodo metu, e, visa energija kyla aukštyn. With the breath, you suck the energy up. Su kvepavimu tu lyg trauki tą energiją į viršų. And with the breath, uh, you also may uh, slow down uh, the flow of energy. Ir su kvepavimu gali šiek tiek nuraminti visą tiekmę energijos. So um, uh, then you have the visualization. Uh, we awesome. Uh-huh. mm -hmm. we visualize uh, because uh, the energy follows attention. Mes taip pat naudojam vizualizaciją, kuri sukoncentruoja mūsų dėmesį į būtent šitą veiksmą. So um, now I explain you all together. Yes. Viskas so, kartu viename. With the tightening the PC muscle. you breathe in and you imagine that the energy goes from your genitals on the back of your spine to the heart and then on the breath out relaxing the PC muscle back to the genitals. Tai su įkvėpimu uh, e, įtraukiu savo vidinius raumenis, uh, savo genitalių raumenis ir kelia energiją viršun nugarą stuburo iki širdies ir tada iš širdies atgal į savo genitalijas. So, Breathe in, tight your PC muscle to the heart. Breathe out, relax your PC muscle back to the genitals. Įkvepi, įtrauki raumenis, iškvėpdamas uh, atpalaiduoji So with uh, five or maybe seven of those circles, uh, maybe eight, this too much energy what was ready to explode and get lost uh, through the peak orgasm we brought it to the heart. Ir visą energiją, kuri lyg jau norėjo susprogti apačioje, mes keliame viršų ir, ir cirkuliuojame kūnu. So yes, you can live uh, your life in your heart and make the connection, make love actually not just sex. ir viskas, visa energija, kuri buvo labiau apie seksą, yra atsidūrusi širdyje ir tada gyvenimas prisipildo daugiau meilės ir energijos nepraranda. And as I said before, you are far away from the point of no return, so you can continue till another point of no return you feel. Ir tada tu esi toli nuo to taško, kai nebegali sugrįžti ir gali vis tęsti ir tęsti Uh, toliau visą procesą. And every time uh, when you start to feel the point of no return, you do this method. Ir kai vėl atsiduri taške, kai nebegali sugrįžti, vėl darai šitą metodą, Bet kad, ir... kad energija vėl e, cirkuliuotų iš naujo ir pasiskirstytų. Better to early than too late, because when it's too late, it's game over. Kai, e, kai viskas šiek tiek pavėluota, tai jau game over, žaidimas baigtas. Yeah. So, um, yes, uh, in that way, uh, you not only can make love for hours, but you make love you really uh, you do it out of choice uh, because you don't chase the rabbit uh, what actually yes you never gonna catch but actually it's there when you learn tantric technique like this su <laughs> dėtingai. Yeah. Tiesiog tada tu gali stipriau mylėti. so yes, this is about uh, <laughs> yes the uh, uh, uh, method what i feel like um, I, i'm so grateful it's one of the things what influenced my life in such a way that i feel uh, most grateful for this thing that happened in my life almost už tai esu turbūt labiausiai dėkingas ir laimingas, kas galėjo nutikti mano gyvenime, kai atradau šitos metodus. The most powerful spiritual and body practice uh, I experience and uh, what I share with you as wish that uh, you could experience it uh, as well. Pati galingiausia praktika, kuri keičia visą spiritual, visą dvasingą gyvenimą ir, ir visą apskritai savo kelią. Ir tai tikrai keičia labai smarkiai gyvenimą ir jis už tai yra labai dėkingas, kad tai atėjo į jo gyvenimą. It um, free me from uh, sexual attachments, running on desires, uh, addiction, going down with it, uh, and uh, into sacred sexuality that I can be proud of myself, that I can be very happy in our conscious relationship with uh, my beloved Trish. Mm. So tai e, iš, išlaisvina nuo seksualinių priklausomybių išla, ir praplečia apskritai gyvenimo kokybę, praplečia e, mąstymą. Ir, yeah, yeah. ir pagerėja santykiai ir su, su mylimuoju, su mylimąja ir su kitais aplinkui. So, we know with our sexual energy, it sexual energy is it's our life force. It's what we're born from. Our parents, our mothers, our father created beautiful love and, and created us through sex, tai, through sexual energy. Yeah? Tai e, seksualinė energija, kaip mes žinom, yra mūsų gyvenimo variklis ir net ir mūsų mama, tėtis mus pagamino iš seksualinės energijos, iš meilės. Yeah. So it's the most potent power or energy, one of the most powerful. So to know what to do with your own energy and this this to know what to do it's it's not only just through love making but it's also creating being able to use this creative because it is creative we create life we create um, if you're if you're using this method like Mihal was saying you can create businesses create abundance create more love create it's being able, uh, this is a powerful tool to use in your everyday, to be able to radiate from here and not from here and here. Yeah, we're radiating and um, creating. So we're, we're giving you some beautiful tips. It's not just for better, uh, to be better lovers, although you will be, but it is also being able to understand your own energy your own, if we go into spirituality, your understanding your Kundalini, your understanding how to utilize your full potential. Yeah, your full potential. Uh, tai, kaip žinom, tai yra galingiausia energija ir mes turim išmokti, ką su ją daryti, ne jos neprarandant. E, ir kai mes išmokstam, mes galim kurti gyvybę, verslą, meilę, gausą. Ir kai tai nėra tik tai iš galvos arba iš mūsų seksualinio centro, bet iš širdies, tai mes tada visą gyvenimą ir transliuojam labiau iš širdies. Ir tai nėra apie buvimą geresnių mylimuoju ar, ar geresnių sekso partnerių, bet tai yra apie apskritai supratimo viso savo potencialo. Yeah. So, yes, um... So now I will uh, give you the guidelines of uh, how we go through the workshop uh, that you can feel mm, uh, comfortable, you can feel safe, uh, that you feel protected, that you don't lose the energy, but you use the energy, that you feel uplifted, not uh, that you feel down afterwards. so Tai mes keliausim apie, tai, per pratimus, kurie mums padės ne